السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد قاسم واليوم رح نحكي عن فكرة كتير كتير مهمة وردت بكتاب حوار مع الله للكاتب نيل دونالد والش طبعا الكتاب من الكتب الرائعة جدا واللي أنصح الجميع بقراءته لكن لفت نظري فكرة كتير مهمة بالكتاب وهي أنه لما بيسأل الكاتب الروح اللي عم بتحاوره أو الوحي اللي عم يحاوره انه انا كيف بدي اغير اعتقاداتي مع العلم انه هيدي الاعتقادات يعني نشأت معنا من الطفولة من المدرسة من الاهل من التلفزيون من الشارع وترسخت فينا كيف هلا نحن فينا نغير اعتقاداتنا ونحولها للشكل اللي بدنا اياه فاجا الجواب انه الاعتقاد بتألف او بتكون بالطرق ثلاث خطوات فكرة كلمة عمل يعني أول شيء بتجي الفكرة الفكرة اللي انزرعت بالدماغ وهي الفكرة بتضل بتتكرر مرة وتنتين وثلاثة وبصير بعدين الحكي عن هيدي الفكرة بالذات بصير دائما الحكي عن هي الفكرة مثلا انه الاغنياء سيئين الفقراء جيدين هي الفكرة اللي انزرعت من ايام الطفولة بعقل الانسان بالمدرسة وبالبيت حتى بالتلفزيون انزرعت الفكرة صار الحكي عنها لمدة سنوات بعدين صار العمل على أساسها فصار الإنسان لما يشوف شخص غني يقول مثلا إنه هذا سيء يشوف شخص فقير يقول إنه هذا جيد في حين إنه ممكن يكون العكس لكن هلا نحن اللي بهمنا من هذا الموضوع إنه كيف بدنا نغير هيدا طريقة التفكير هيدي واللي هي الاعتقاد اللي بيكون مزروع جوا العقل الباطن تبع الإنسان لما سأل نيل دونالد والش هذا السؤال جاء الجواب كالتالي انه صناعة الاعتقاد صناعة الشيء اللي مؤثر علينا لحد الآن هو إنه كان فكرة كلمة عمل نحن حتى نقدر نغير هذا الشيء خلال فترة قصيرة من الزمن فرح نعمل بالشكل المعكوس واللي هو شلون عمل كلمة فكرة يعني نبدأ من العمل بعدين نحكي عن العمل بعدين هذا الشيء بتحول لأفكار بداخلنا كيف يعني؟ مثال بسيط أنت ماشي بالشارع شفت شخص أو رجل أو امرأة أو طفل متسول بالشارع أنت حبيت تساعده لكن مساعدتك له انتبه ما لازم تكون لأنه هو فقير وأنت عم تساعده لا لازم تكون مساعدتك نابعة من أساس إنه أنت معك معك ومعك زيادة وفيك تعطي للناس طبعا فيديو تاني رح نحكي عن موضوع جريان الوفرة جريان الثروة من الأش... بين الأشخاص بالكون هلا نرجع لموضوعنا بنركز انه انت شفت شخص فقير وانت ماشي بالشارع وقررت انك تعطيه بناء على على اعتقاد عندك او انه بدك تنمي هذا الاعتقاد عندك تثبته وتعمل له اعتقاد جديد يصير هو الثابت عندك انه انت عندك وفره وبدك تعطي الناس اول شيء انت بتمد ايدك على جيبك لحتى تعطيه مبلغ فبتحاول تطالع اصغر قطعه نقديه موجوده بجيبك وانت ماشي فطالع ايدك تلاقي انه طلعت قطعه نقديه كبيره ما بدك تعطيه اياها ترجع بتمد ايدك بجيبك حتى تبحث عن قطعه اصغر بهاي الفتره لعدة لحظات انت بتكون قطعت هذا المتسول وبتقول بينك وبين حالك انه خلاص ما في نصيب او المرة الجاية بالواقع اللي صار هون انه انت قررت تبني اعتقاد جديد داخلك قررت تنفذه معك فقط خمس ثواني للتنفيذ إذا ما نفذته بتجيك قوة داخلية عظيمة بدها تحافظ على الأفكار المزروعة عندك من الصغر إنه أنت ما معك شيء يكفي ما معك زيادة ليش بدك تعطيه ما هو محتاج ما في داعي هيدي المقاومة بتصير بتمنعك وبالواقع هي اللي عم تخلي الحالة اللي خلت الحالة اللي صارت معك انه انت مديت ايدك على جيبك قطعة نقدية اكبر انت بدك اصغر رجعت دورت على اصغر كنت قطعت ولا الزلمه للمتسول او المتسوله وبعدين قلت يعني انه خلص راح هلا بعدين بعطي غيره نرجع بنقول خمس ثواني فقط معك حتى تمارس العمل قبل ما يتدخل عقلك الباطن من خلال الافكار المزروعه فيه من الطفوله مديت ايدك على جيبك طلع معك فئه نقديه معينه فورا بتشيلها وبتعطيها للمتسول أو المتسولة قبل ما يتدخل عقلك الباطن واللي هو وظيفته انه يحميك من اي تغيير ويحميك من اي تصرف بيخالف المعتقدات اللي هي جواتك طيب نحن هلا بدنا نكمل الحاله على اساس انه نجحنا بخلال هي الخمس ثواني و... وقدمنا هذا المبلغ من المال مهما كان هون انت عملت عمل عملت عمل بخالف عقلك الباطن والمبادئ اللي انت كبرت عليها فهلا بدك تحكي هذا العمل بدك تكرره قدر المستطاع وبأي فرصة بتسنح لك وفورا خلال الخمس ثواني الأولى قبل ما يتدخل العقل الباطن بدك تصير تحكي عن هذا العمل انه انا بعطي هيك انا عندي وفره بعطي للناس انا آه المال عم يجيني كثير وانا عم ادفع منه كثير ومبسوط انا ونقطه مهمه كثير بدي اكد عليها انه انت لما عم تعمل هيدي العمليه وعم تشيل المبلغ من المال وعم تقدمه لشخص تاكد تماما انه يكون احساسك احساس سعاده احساس راحه احساس اطمئنان لا تسمح أبدا لعقلك الباطن أنه يأنبك أو يلومك على التصرف هذا مهما صرخ عقلك الباطن وقال لا وما بصير وهذا غلط انت خليك قول انا جدا سعيد بنفسي وانا فخور بنفسي اني عملت هذا العمل وراح اعمله كل مره بتصح لي الفرصه وراح اعمله باي مكان اخر بنفس الشكل كمان خليك عم تقول هيك ركز ضل عم بتقول هيك لفظا حتى اكتب كتابة اكتب كتابة أنا شعرت بسعادة غامرة وأنا أقدم هذا المبلغ هو أنت ممكن تقول أنه هذا عمل كتير بسيط ولا يعتبر يعني لا ما له أي قيمة بالحياة لكن تأكد تماما تأكد تماما أنه قدرتك على تنفيذ هذه الأعمال الصغيرة رح تأدي فيك بيوم من الأيام أنك بنفس الطريقة تعمل خطوات كبيرة كتير وانت واثق من نفسك وانت ايضا تشعر بالسعاده وراحه البال طيب هلا بنرجع لموضوعنا عملنا العمل صرنا نحكي عن العمل بالكلمه بالكتابه باللفظ ونكرر هذا الشيء هي الاعمال الصغيره معلش بنكررها دائما لازم نكررها ودائما لازم نحكي عنها بيننا وبين انفسنا انا هيك وانا بعمل هيك ولما بتكتب على الورقه شو عملت؟ بتكتب أنا أقدم المال لجميع الناس لأنه لدي الكثير من المال أنت لما عم تعمل هذا العمل أنت ما عم تعمله من أجل هذا الفقير لا عم تعمله من أجل نفسك فما في داعي يكون عملك هو من نية ما بيقولوا أنه من نية لهذا الشخص أنك أنت عم تتمنن عليه أو أنك عم تتمنن على رب العالمين أنك أنت والله عم تعطي ومنتظر انه رب العالمين يعطيك بدالها لا مو هيك انت عم تعطي فقط لانه معك كثير لانه احساسك احساسك انه معك كثير بالعمل والكلام والكتابه بهيدي الطريقه رح مره بعد مره رح تصير تترسخ عندك افكار انك هذا الشخص الجديد بده يصير الاعتقاد القديم عندك رح ينزاح رح يدخل محله اعتقاد جديد انه انت عندك وفره انه انت بتقدم للناس انه انت آه، ما بيهمك المبلغ اللي عم تدفعه بلشت مثلا بمبلغ بسيط وليكن مثلا نصف دولار دولار او 2 دولار 5 دولار رح يزداد هذا المبلغ مع الوقت ورح ينعكس ايضا على خطوات كبيره وعلى قرارات كثيره بحياتك فهمنا الموضوع؟ إذا الاعتقادات اللي ترسخت فينا من الطفولة اللي كانت هي فكرة كلمة عمل نحن هلأ عم نعكسها وطريقة العكس هيدي حسب ما عم يقول نيل دونالد والش انه الوحي اكد له انه هيدي الطريقه الصحيحه والاكيده لتغيير الاعتقادات اللي معنا من زمان من زمان عمل كلمه فكره، الفكره هون المقصود فيها هي الاعتقاد الداخلي هي هي هي اعاده برمجه للعقل الباطن. وهيك نحن بنكون رجعنا تناغمنا مع نفسنا لكن بالشكل اللي بدنا اياه، بالشكل اللي حابين نكونه. تمام؟ أتمنى فعلا أنكم تكونوا استفدتوا بالحكي اللي حكيناه وأتمنى أيضا أنه بأقرب فرصة تطبقوا هذا الحكي وبركز على انه يكون شعوركم بلحظه العطاء هو لحظه هو شعور سعاده وشعور احساس بالوفره وشعور راحه بال وشعور انه انت طبعك هيك طبعك تعطي وكل مره اعمل نفس الشيء اعمل نفس الشيء واحكي واكتب ممكن اول اسبوع ما تحس باي تغيير ممكن اول اسبوعين او اول شهر ما تحس باي تغيير لكن صدقني بعد فترة رح تحس بتغيير كبير كتير بحياتك شكرا لكم واتمنى انه نلتقي بفيديوهات تانية مفيدة تكون مفيدة الي ومفيدة الكم ونساهم مع بعض انه نخلي الحياة احلى لكل الناس